在四月十二日举行的 NVIDIA GPU Technology Conference 上，NVIDIA 发布了一款空气 CPU。嗯，在 GPU 技术大会上发布 CPU，这非常的老黄。这次皮衣刀客在自家厨房发布的空气 CPU，基于 ARM 未来的 New v e r s e 内核，大概率是基于 ARMv9 v 架构，代号为 Grace。这个名字来源于计算机科学家 Grace Hopper。 说到 Grace Hopper 这个名字，各位可能比较陌生。不过，关于他的另一个事迹，发现了世界上第一个计算机 bug，并发明了 debug 这个词，想必各位应该或多或少的听过。说句题外话，安培的下一代或下下代 GPU 核心代号可能会是 Hopper。不知道 Grace 处理器和 Hopper GPU 一起使用会不会有 bug 加成？其实啊，这也不是 Nvidia 第一次做处理器了。 早在二零一一年，NVIDIA 就推出了名为“丹佛计划”的项目，最初是希望依靠 NVIDIA 优秀的 GPU 设计能力和自研的高性能 CPU，进军高性能并行计算行业，目标是移动设备、服务器、超算领域的客户。不过，在十年后的今天看来，NVIDIA 的丹佛计划很难说是成功的。在移动端，因为功耗和发热的问题，并没有大规模的应用到手机上。 而在桌面和服务器领域，受限于当年 ARM 生态圈不够成熟，丹佛也没有掀起什么风浪。最耀眼的一款丹佛项目产品，大概是任天堂的 Switch 游戏机了。不过，丹佛计划在处理器设计上还是很有前瞻性的。2014年发布的丹佛处理器，在架构前端的指令解码宽度就达到了7发射。作为对比。 二零二零年底的苹果 M1 的 CPU 指令解码宽度也就只有八发射。说回这次发布的空气处理器，Grace 并不是一款高性能处理器，而是为大规模神经网络工作负载而设计，主打超高的通信带宽，预计将于二零二三年在 NV i i d a 产品中使用。Grace CPU 可能使用五纳米制程制造，CPU 和 GPU，CPU 和 CPU 之间。 依靠第四代 NVLink 总线交换数据。从 NVIDIA 公布的数据吞吐量来看，CPU 和 GPU 之间的双向带宽可达 900GB 每秒以上，CPU 之间的带宽也会超过 600GB 每秒。作为对比，目前 PCIe 5.0十六倍的带宽只有一百二十八 GB 每秒。Grace CPU 的定位非常的奇妙，它并不是传统的通用计算处理器，反而是用来辅佐 NVIDIA 自家 GPU 的协处理器。 从 NVIDIA 的示意图和演示来看，Grace 可能是一款拥有七十六个 Nevers e 核心的多核处理器，与自家的 GPU 集成在一块 PCB 上。CPU 与 GPU 之间通过直连的第四代 NVLink 总线交换数据。NVIDIA 的 GPU 平台非常适合机器学习负载，但是当某些特定的 AI 运算需要调用 CPU 一起进行运算的时候，现有的 PCIe 总线由于速度过慢。 成为了 CPU 和 GPU 之间交换数据的瓶颈，而 Grace CPU 正好弥补了这个空缺。通过第四代 NVLink 总线与 GPU 直连，数据带宽高达 900GB 每秒。当机器学习等运算需要调用 CPU 的时候，使用 NVLink 总线直连的 Grace 可以直接参与计算，绕开 PCIe 带宽的滞后，从而减少大型神经网络模型计算所需的时间。老黄表示。 基于 Grace CPU 和 A100 GPU 的超算设备，在训练有一万亿个参数的自然语言处理模型时，相比于现阶段 NVIDIA 自家使用 AMD 骁龙 CPU 和 A100 GPU 的 DGX 主机要快十倍。使用 Grace CPU 的产品预计于2023年问世，首批客户将是瑞士国家超级计算机中心和美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室，由 HPE 制造。 同时，Grace 也将会出现在下代代号为 Atlan 的 SOC 中。Atlan 是面向自动驾驶汽车的一款芯片产品。不知道在 Grace 退出后，未来我们的个人电脑是否也会跑步进入 ARM 时代？另外，屏幕前的各位对 Nvidia 收购 ARM 怎么看呢？是强强联合还是行业垄断？在视频下方留言告诉我吧。我是小夫，我们下期再见。